Пільговий період по кредитній картці це період, під час якого банк не нараховує відсоткову ставку або пропонує низький відсоток. В Україні пільговий період, як правило, діє на 55 днів, проте є пропозиції зі строком до 100 днів. Пільговий період може діяти при розрахунках в магазинах та не розповсюджуватись при знятті коштів готівкою. Також пільговий період в Україні часто діє до 25 числа наступного місяця. Врахуйте, що якщо по картці дуже низький відсоток чи відсутня комісія за зняття коштів в банкоматах, то зазвичай по ній відсутній пільговий період. Альфа-банк пропонує широкий перелік кредитних карток як з пільговим періодом, так і без нього. Тому уважно перегляньте умови кредитування перш ніж оформляти кредитну картку.